Saludos, mi nombre es Julio. Este es mi primer video. Eh, este canal va a consistir en reacciones eh, para todo lo que tenga que ver con espectáculo cine, arte, farándula, eh, todo lo que envuelva el pop a través del mundo. Quería empezar el día de hoy con un tráiler de una película que se llama A Beautiful Day in the Neighborhood. Está protagonizada por Tom Hanks. Lo pongo en contexto. Esta película trata sobre la vida de Fred Rogers. Fred Rogers eh, fue una persona muy influyente en los medios en Estados Unidos eh, si no naciste en Estados Unidos o si no te criaste en Estados Unidos entre los años 60 y los 90, finales de los 90, no lo conoces, yo no lo conocía hasta el año pasado que por un top 10 de películas de, que dio Juan Carlos Alciniega, que es un corresponsal de arte y espectáculos de la cadena CNN en español. Eh, yo soy fan de ese señor y él eh, recomendó la película o el documental Won't You Be My Neighbor? Eh, no quiere ser mi vecino. Y trata básicamente de la vida de Fred Rogers y es el documental más hermoso que jamás he visto en mi vida. Es una cosa que me hizo llorar. Es impresionante que haya existido un personaje, una persona como Fred Rogers eh, eh, haciendo eh, este programa para niños y impecable. Era una persona que, que dejó marca y huella en las personas que lo vieron y las personas que reconocieron en sí que, hacía él para contribuir a la sociedad. yo, yo quedé impresionado y cuando me enteré que Tom Hanks iba a protagonizar eh, esta película, dije, no, esto debe ser maravilloso, esto debe ser impresionante. Entonces yo no he visto el tráiler y quería reaccionar con ustedes eh, para, para, ver qué tal, eh, en, qué, en qué o qué podemos esperar de, de esta película. Vamos a comenzar. Uno, dos, tres. Hello, neighbor. Hey, I'm looking for Fred Rogers. In here. It's a beautiful day in this neighborhood. A beautiful day for a neighbor. Ah, Would you be mine? Es Tom Hanks, pero se parece bastante a Fred Rogers. Please, both you be my neighbor. Hello, neighbor. Mr. Rogers, I'm here to interview you. It is so nice to meet you. okay, okay. qué buen actor Mr. Tom Hanks. Lloyd, please don't ruin my childhood. This piece will be for an issue about heroes. Do you consider yourself a you hero? Consider yourself a hero? We are trying to give the world positive ways of dealing with their feelings. Yeah? Like what? There are many things you can do. You can play all the lowest keys on a piano at the same time. wow, impresionante Tom Hanks, de verdad. You love broken people like me. Sometimes we have to ask for help, and that's okay. I think the best thing we can do is to let people know boom, that each one of them is precious. a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Please won't you be my neighbor? That was wonderful. Wow. Bien, si no conocen el personaje de Fred Rogers, yo les recomiendo el, el documental eh, Won't You Be My Neighbor, se les voy a dejar el nombre por aquí. Y la verdad es que es impresionante el trabajo de Tom Hanks. la, personificación es él, es impresionante. Claro, tú ves como Tom Hanks. Y si no conoces quién es Fred Rogers, tú dices Tom Hanks. Pero si sabes quién es Fred Rogers, tú al mirar la pantalla te desfasas y dices, bueno, es Tom Hanks. No, es Fred Rogers. Se parece mucho a Fred Rogers. Es Fred Rogers. Impresionante. Bueno, eh, es posible, por lo que vi ahorita, que Tom Hanks sea nominado de alguna manera por algún premio, digamos el Oscar o cualquiera de, esos de la próxima temporada de premios, el Golden Globe o cualquiera de esos premios. Es muy seguro que por lo menos una mención tenga por ahí porque trabajo impresionante. Eh, me parece que, que, sí puede tener muchos chances. Eh, nos estaremos pendientes y, bueno, yo sí pienso ver esa película, me parece que vale la pena. Bueno, eh, este es mi primer video, muchas gracias si llegaron hasta aquí. me despido y para la próxima. Bye. Besos.